Toyari Baró, José Arimatea Mascariro, Jesús Paco Quirole, Naboro Rotaro, Pilato Sinini Hire, José Sepaina Paina Judío Mazane Cuiro, Jesús de Mascutuario Tojiare, Yaúl to Topac Quirole, Tosinini Baro Pilato se, Topacre Nadustir Gire, Toanadustichi José Cruz Acaisu, Jesús Paco Quirole, Nav Aligire, Nicodemo Kun, Mestia Dipoca, mi tía mestia y escribí ne Dará nata lihire. Jesús pa que quiero le masango pa petición Tikano Ticano hire, ti mestia. Ti Kiri 30 kilos neskinijire. Nicodemo son pa Jesús mene, pa. curipa. Ñamipu Jesús kai Hire. hirijire. na puero Jesús pa que quiero le na. San masa, San le lo seta. Topaka le mestia mene su tiro casaro mene wamani hire. Cruza pues Jesús timohano kai vese hire. Ti vese pu pues, masangos pa. Tanka pues mati saligos pa hire. Tigos pues ne kirole kirore sion sena sinine. Pascua dacho Bosene muy Judio masasa bosene muy. Sachuti kitire sa kanoni das chohire. Toanjiri da chohichu tigos pa kakai. To cruza hichu. Toi sion sani hire tina Jesús pa kirore. Domingo Yamikurero Hichu, Borato Panoka María Magdalena, Jesús m a s a n g o Paka Pusirire, h Topusiro t i g o Papure, Titubia l e t a k a n e t i p o k u n i a l e t a k a n e n Yuni h i r e t i k o r o Ayuni k o r o h i r o Sakapu m u s k a t a l e t i k o r o Simón Pedro Mene Yu, Sapuarohi, Vi Oseni Yoletza l e t i k o r o Maniputoro Paka k i r o l e Nahan Hire, Ahira Tiro k i r o l e t i c u n o l e m a n i m a s i e n a h a Nineti korosane. Tuanichi tiona. Pedro me masago papu nyina waisa. Anyina wana sa puero muskawakai. A muskawakana. Yu Pedro le muskaji duwaka masago papu sumutai. Topu suku monika nyika so tigo papu le. Monika nyika so ku. Tiro le tiwa mare su tiro kiro di tareñi. Ahi tigo pare senai. Yu anyo li baro pu Simon Pedro. Yu baro vire. Vi Masagos p a p u s a a Topak u kirole tiwa mari s u t i r o kirole nyune tiro. j e s u s das pure tiwa mari kasaro kene nyune twa. Ti kasaro soro kwaro to t u n e n i kasaro hire. Ahi k e yuku masagos papu sumu t a r i r o t i g o papu sai. j e s u s le tomará chenyuku. Bostoka ta j e s u s masabi alihira ni tote yu. t i g o papu s a s a t o pano. Kwama k u e yare tihore tui k r i s t o to yaria tore. yauri re to masabi a tore yauri kure sanuaro tioñe na sinimai digo pare yesuri baro bostoka ta jesu masabi ari hirani tio tio ye añe tu sina sabu se putu ai aya masago papu maria mahare thwata digo pa yo pa ka pubi duskuro tiro ni ni hire ati paro tati koro murika nyiska sori hire masago papure añe no kasoro phuaro angelare dễ xe sụ tí tin nào nè hệ khí khi tộc khoai đồ khí đồ bự tí hí chứ như này hí để tí cô đó cưới đó tộc đạp bút khoai đồ khi rồi hí đi hí để bay đó tộc đạp bút khoai đồ khi rồi hí đi hí để tí nào này tộc như chứ tí nào sẽ tí cô rồi ông sẽ nên xin đi tụi hí để nó mi nó tộc sẽ hi đồ bà đó tí còn hi đi mỡ ni đi hí để tí nào giờ phử toro phá cứ khi rồi na hạn hí để ahiko topak kirore le masiena haye nirihire tikoro ani tutsu mahedo kusumano Jesús toi duskuriore hire tikoro ani parota Jesús neñi maserarihire tikoro numino dose hiro baro tiko nihari mu no are Ni nihari nirihire Jesús tikorore ariro ari besere ñiwi hira. ni mani hire tikoro Jesús ani tioturo once nirihire tikoro ta rồi Mɨ'ta topákɨ kírore náriro híkɨ topákɨre mɨkúnore ya'ukáyɨre mɨya'uriba'ro topákɨ kírore nako'ákoka Ninihire tíkorotírore tuaniriba'ro Jesús once ninihire María ninihire tuani bisuchi tioro mahara ñika tíkoro hebreo yámere San judío masayámere once ninihire Raboni ninihire tíkoro Jesús raboni nino bueriro nino nina je pehke khap mehera sini haje je a mehera sini che je re nhai có thiga tu sư pai nan je jai na khap waga ti khap sư có o sani yauga tina ne je pehke khap wai tai ni ha mesa pehke khe hira tiro je jairo khwama khe khap wai tai ni ha mesa jairo khwama khe khe hira tiro nire Jesús ni yauga tinane. Nini hire Jesús María re. Tuanini baro María Magdalena sa Jesús buena kapu vi yaure sane. Mali phu toro le nyu yu. Ni Jesús tikore to yaurustiri re yaure sane tikoro.